О боже! Везде, везде эти, везде эти скелеты с волосами и, и, боже мой, их слишком много, их слишком много. Э, белый фон, нет, почему здесь белый фон, флипоклип?